कमाके क्या मुझे पोती बेच दू कमां क्या तेरा पाले मुझे पोती यार पोती हम यह हालत में तेरा कमाके क्या मुझे पोती चल पोती चल كما نجي موجباتي Thank you. غرمي واعدين سي नागर पोती बाबू पोती हम अभी जिंदा जी गए पोती तू तन को टेंशन न ले पोती हम तोरा भीख मांग के भी पोस ले गए पोती तन को टेंशन न ले गए बाबा हमरे वजह से तोरा एते दासा होय छो ना गे पोती हमरा कोनो दासा नहीं गए पोती देंगे <laughs> मोती बाबा हमरा बड़ी कस के भूख लागी है बाबू भूख लग बाबू चला पोती रास्ता में कहीं भीख दुख मांग के पोती हम तो राखिया पोती चलो बाबू चला पोता हम तोरा जरूर भीख मांग के कहीं चला के तो राखिया पोती चलो बाबू चला अब आता बेटी गए दुनिया दे गए भगवान तेरा हाथ को गुलो दे बोर पर से भूख लागल मैं ना लगे अपना हाथ काम के खा सके छे और साथ ही हर सटे एनी से के बेटी बेटी बेटी जो अपने हाथ इनके कुचल चलो बाबा मैं दुकान पर कुछ कीन के अरे तो केते बोली छे खाइ ला त तो मंगली हो त आन दे ना ला ये पहले तू बर्तन मज ना जो पहले बर्तन मज जो पहले बर्तन मज तो बर्तन मज गा कौन बोल बाप मोर मरहबा बाबा के बोलते मस्त आगे तू बड़ा बढ़ चढ़ के बात बोल रहा है तो कदे कले ना कुछ करबो कदे कले तोरा कुछ ना करबो कदे कले तू तो कह दे बड़ी बेर से तू बढ़ बढ़ के बात बोल रहा हम साहस करे के हमर गोरकी बेटी बहुत प्यारा है हम एते माने छी तोरा शर्म नहीं लगल हमरा मारे छी माने छी यो तो कदे कले ना कुछ कर सकी कदे कले ना कुछ कर सकी कदे करबे दिखलाइया करी किया के घर से निकालने से दिखलाइया अच्छा तो तू हमरा करे के लेखन करे चाहे छही तो कह के देखाबी त हमे हेबे छी अच्छा तो कथी करबे हमरा कह के देखब ता देहो में टर्स के देखाबी त आई गे तोरा डर भाई साफे न लागै हमरा से डर भाई अरे बाप रे हम तो डरा गेली हां तो ना लगै छै कथी करबे हमे हेबे छी खारा कथी कर लेबै तू कथी देखा हमरा कथी करबे तुमरा जितबे हम सहे छी ओतबे तू ऊपर बढ़ल जा रहल छी की बात कथी कथी कले तोरा कुछो ना कर सके छी कथी कर सके छी तू बेटी छे त हम कुछो ना कर सके छी तू कुछो ना कर सके छी कुछो ना कर सके छी कर सके छी जमा जमा जमा जमा के मुंह छौसी के दीदी ओ बा ओ बा थोड़ी कास के पति चला क्यों धैर्य धके चला आगे पति तोरा हम कहीं से भीख भूख मांग के तोरा ख्याल पति न कानू बाबू चल बाबू न कानू हम तोरा कहीं से न कहीं से भीख भूख मांग के खिया पोती दस रुपया हाँ, 爸爸。 आई बड़ा सुंदर खाना हो गया बाबा बाबा बड़ी अच्छा है ना हाँ आगे पोतिया बड़ा सुंदर खाना बना ले गे बउआ बाबा तोरा कौन बुझाए छ बनाए ले <laughs> ई त खाना हमरा बुझाइए हम सुंदर हमरे पोती बना ले बुझाए छ <laughs> बड़ा सुंदर भोजन बनल के हम पोती बाबा खाओ बाबू खाओ महारानी कमाई ना दवाई चार चार सीट पर हुरलाय हो सही और घर कमाई में तो कहे आई सुंदर भोजन है केकर कमाई धमाई ले त परल हाथ कन्या ना पूछौ काम के आदमी मन से ना हो रहिए ना करे आ सबसे बेकारी बूढ़वा हमरा घर में बिगाड़ू पैसा लगा बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़ के रख दे खाए ला खूब चला के होशियार खूब तारे तुला ना सुनायची काय होते कधी नका खंड येत केला कधी कधी कधी नव्हता ऐकायचं तुला काय असे तू आता काम काम सुनायचं काम मरला बाबा केना काम करतो काम कर जा बर्तन मजे केउ जा काम ना कले रह तब हम देखबे छियो काम पूरा हो गेल रहे के चाहे तब ए <laughs> भगवान हम बड़ का भारी गलती कैलिए भगवान लेकिन अब क्या पति क्या बता घर में ब्याह शादी है ये दूरा में लकड़ी देवे के काम देवा दे दिया जा हमारे में रात का सुबह एक दिन रे मर जाए अरे एक बार खा कुछ के मारा भूख लागल ना चप्पल टूट गेली ला डाले ला डाला चल दे डालिया अब डाले झालेली चल बाबू हो ए बाबा बुझियो कद बुझ पे रे तू तू तू तू हाँ हाँ हमारा पढ़ाई लिखाई छोड़ा के पंजाब कला लगे लालू हो हम लगे लालू तोहर मतारी ने बोला कल को लेकर लेके जाओ तब ले ले गली हम मतारी कल क्या तोहर मतारी ने कल को हम गली वो वो का दास चला दे ना तो हमरा कल चल चल चल देख हां ये को औरत से घर बिगड़ी थी ये को हाँ। से मर जाए थे तू तो तोहर मतारे हो ना हाँ। बिगाड़ू हम हाँ। औरत स्वर्ग बनावे छी घर के वे नरक बनावे छी तू तो तोहर मतारी नरक बना दे लो घर के तू तो पर राय चुरा दे पढ़ाई तोरा के बेचल कु हमरा सलाम रे